कोई पुलिस वाला नहीं है नजर उठा के आप उनके साथ बात कर सके मुंबई पे राज करता हूँ राज क्या अरे पकड़ने की बात छोड़ आप उनको कोई टच भी नहीं कर सकता समझी <laughs> ये देख ये देख असली असली